Здраво! Аз съм от България. Всички знаете дека земните ми член на Европската война веки 8 години. И във връзка с подготовката на Република Македония за Европската война, сакам да ви кажа за добрите и лошите страни на Унията. За споредба, кой ще да ви сбори, знаете, че става сбор за пари. За споредба, минималната плата в България в 2007 година беше 60 Сега в 2016 година е 210 евро. Ама пак и сметките и за живеене пари не остануват. И кажете, добро, вие сте умелита, може да учите, може да пътувате с улична карта, може да, да работите в странство, може да учите в странство. Яки е ви отговор. Това е добро, да, так е. Но, но не може дека кефатова и е ти учи той е в странство, дека има пари тоа дека нема пари, ќе се седи дома. Ке, кажете, добро, Европската унија дава фондове, пари, ја ќе ви одговорам, добро е така. Но те фондове со високото ниво на корупција, луѓето дека ги користат, не могат да ги, да ги ползуват. И за жал не знам каде ги користам. Добро ке кажете, имате достъп до голям пазар, европски пазар. Яки ви отговор? Да, така дека воеварския пазар българските производители трудно пробиват и трудно подават своята продукция. Подавате я на ниски цени, а, я, а европските производители я преподават на високи цени. Докато так е, дека законодавството е синхронизирано с европското и дека можем да се защитим пред европските институции. Знаете, всеки медал има две страни. Так, беше добрата страна, но не толкова. Всеки ви сговори за лошата страна. Лошата страна на Европската уния е дека земята ми плакия в милиони евро, а не можем да користим тези пари в фондове. Лошо е дека трябва да се сметаме с европските економски практики. А, не всякога сме готови за них и не всеки са корисни за нас. Добро е дека има барания за законодавството, кои не се когаш са корисни за нас. Но за кучък, сега да ви кажа, животът след Европската уния се подобри за някои значително, за други не особено, а за някои нещата са както преди. Може би това се дължи на недостатъкът на българската политическа елита дека не отстоява българските интереси в Унията. Що да очкувате от бъдещо членство в Българската уния? Неща дека трябва да се подобат и се подобат, но не веднъж. Също така, сите, това зависи най-веки от политичарите и техните, техното отнесуване и от народът, който трябва да ги следи. Поменето започва с умение и с вас, с усите нас. С усеки и благодаря.